ина бачаҳо кунҷараро пурсида будем кунҷараи нархш панҷ сомона чили дирам дастад панҷ сомона чили дирам ин кунҷараи куҷо аст ин намакҳо чи кунҷараро пурсида будем бачо панҷ сомонро чил дирам беш сомонро қара дирам яка кунҷараро марҳама ту тошлар бир сомон килоса бозори бағара ина буқача ёшак 1700 сомонӣ ёшош буқача и чанд моҳа ё панҷ моҳа ёшош буқача 1700 сомонӣ нашуда бозор 1500 сомонӣ кардан 2500 сомон гулагон ҷои 2700 сомон мешавад ёшош буқачалар Kodoru bakara. Para olsa 2000 ekan. 1000 somoni. Bu savdo mishle ya. Sana savdo bo'ladimi? Bo'ladi, savdo bo'ladi. Bo'lish joyi qancha? Bo'lsa 1.7. 1.7. muxlislar yosh yosh buqacha olinglar deganda shunga tavsiya qilyapmiz-da. Marhamat tomosha qiling. Ina buqachay dahmohabdas. سه هزار سومانی بازار ده هزار پرسه سومان کرده است بازار سومان بکچه یوشک سروز مرحبا بابا جا شما چند شد بکچه چهار نیم چهار نیم هزار پنسه سومان اینا با مومیلا داشته است بازار چند سال دو کدن؟ سی و شش نیم کرده است سی و شش نیم ها سی هزار و شش سومانی 3550 сомон қилишяпти кам бозор кача ё шахо шубе ай шумо чанд шида кара бозор чанд савдо кардам 45 кеса мабо ихта чанд 45 4500 сомонӣ якам фуиш 5000 сомонӣ гуфтесай бозор 4500 сомонӣ кардааст марҳаба оқачаи як сола нашуда оли ё шай ё шай ҳашт нуҳам ҳамдаст این ها چور هزار سوان بچه های یوشک بارکوز بایگوز اسمار بیا شده واقع میشید هستید سه هزار سیسه سوان دیر بنا جن چشم کنتر هستید بچه یوش یوش سینه قلاجین یوشک 3700 سومون بزرگ چند سال دادن؟ 36 36 ندادن؟ 36 سومون بشتگی 3700 سومون 3700 тумани 3600 тумода надодааст чанд ҳазор гуфтед ака чор ҳазор эсумшагаа тамом ака چهار هزار سومون؟ آه چهار هزار سومون بزرگ چند سوده کدام میشه؟ سیونیم هزار سومون نه مناجمه یا شهر خود ما دیویز دادیم نگه چند ماه هاش نگه تا؟

ин гулаҷини ёшак гори ягон бор буқа паридагӣ нест панҷ ҳазор гуфтесанг бозор чор ҳазору ҳаштсад сомон кардааст тур меса кию сомон озор гуфтешда гулаҷини ёшак ҳанҷини ҳазор сомон будааст ина буқача

You go enjoy? No, no, I mean, Gülistan'a enjoy. اینا بقچه بایوی 7000 سومون گفتیزه بازار 6300 کده 6300 سومونی 7000 somon deyishyapti bozor 6300 somon qilishyapti qancha so'la aka yakim so'la yakim so'la bir yarim yashab o'tdi marhamat Toplayıp farbe kadar نه هزار سومان بازار هشت هزار صد سومانی کرده است توقqiz ming somon deyapti sakkiz ming yuzga bozor savdo qilishibdi ikki yarim yashar ина гунаҷини гурдуз будааст бо инҷа як гусала доштааст иш букачае гунаҷин гусала букачая о ина букача доштааст о гурдуза ҳаштини мазор сомонӣ бозор ҳафтини мазор сомон кардааст якм гусалачаш будааст дар шикамаш бо як мисолачаи дигар доштааст ин мисолачаш тавже тайёр мисолачаш качап даст ҳаштани мазор сомо ина буқат бисола ёздаҳ ҳазор сомон мегӯяд هشت نیم سال بکردی سمیم هشت و نه هشت و نه هشت و نه سمونی سودا کرده یوزده هزار سمون میگم اون بر میگ سمون سکز می توقی سودا کرشت مقای دو سلا ای کمی 来过。 ина ғуначин ина бола очав дихта будааст да ҳазор сомон и чанда гусалаша шашумуш их бача хан шаб занам шишдо чар литр чи бета шаш литр шир ина шашим гусала шаш литр шир метаст саҳар се литр бегай се литра и гов куҷоа ина ба қай свежак фарк дарк даст панҷ ҳазор сомон мегӯям бозор панҷ садо кайса худаш панҷ ним ҳазор сомон мегӯям оқай фарк дарк ёшак им қатибу боқа байвой мешавад ҳамаш яхши марҳамат ина гунаҷин чор ҳазор дусад сомони савдо шудиса чанд гуса надошта боша атакадага чор ҳазору дусад сомони ина гунаҷин савдо шудиса ина бозорам тамом шудиста ғара бозор Hey, it's